हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप आ गए मेरा नाम मोनू कुमार दिमाग से यहाँ हमारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये ये हमारी जो है पहली वीडियो है वीडियो तो हमने पहले ही बनाई है पर हमें देखो कैमरे में इतना बोलने का अनुभव नहीं है ये हमारी फर्स्ट वीडियो है लाइव की जो हम लाइव इस तरीके से बोल रहे हैं मैं आपसे बता दूँ मेरा नाम है मोनू कुमार और मैंने एक दो में चैनल चैनल बनाया था यूट्यूब पर गुरु टू स्टार के नाम का मेरी टीम ने जो है दो हज़ार उन्नीस तक साथ दिया और उन्नीस के बाद साथ नहीं दिया तो मेरी जो है टीम मुझे छोड़कर चली गई मैंने क्या सोचा मैं अब दोबारा चैनल को उसी चैनल को ग्रो टू स्टार को ग्रो करना चाह रहा हूँ सभी भाई लोग मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ये जो हमने वीडियो बना रहे हैं भाई साहब ये हम खाली अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं जो आपको अगली वीडियो आएंगी वो आपको कॉमेडी रिव्यू पर्पस और social experiment purpose knowledge purpose knowledge purpose इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिले सर हम आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जी जी बताइए सर ये बताइए आपने चैनल कब स्टार्ट किया था मैंने चैनल स्टार्ट किया था वो वैसे मैंने बता दिया भाई जान फिर भी बार दोबारा बता दीजिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था दो हज़ार अठारह में अपना मैं वीडियो जो बनाता था मैं वीडियो बनाता था दो हज़ार चौदह से पर जो है चौदह से मुझे यूट्यूब की <clears throat> जानकारी तो थी पर मुझे ये नहीं आता था कि चैनल कैसे बनता है क्या होता है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी और वीडियो शूट करना सीखा ये चीज़ें सीखी फिर मैंने दो हज़ार अठारह में अपना चैनल बनाया ठीक चैनल बनाने के बाद मैंने दो हज़ार अठारह में अपलोड की वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा था यूट्यूब की तरफ से फिर जो है हुआ ये मैं एक साल तक मैंने काम किया अपने यूट्यूब चैनल पर फिर जो मेरी टीम थी ना मेरे साथ सात से आठ लड़के थे उन्होंने सबने साथ छोड़ दिया किसी की शादी हो गई किसी के घर की प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल हमें कुछ हमें कुछ मतलब नहीं जो मेरा था मेरा साथ छोड़ दिया फिर मैं भी डिमोटिव मोटिवेट हो गया कि भाई यार मैं क्या करूँ क्या नहीं <clears throat> तो मैं भी फिर अपने काम धाम में लग गया फिर अभी हमारे दिवांग सर मिले हैं ये हमसे बोल रहे हैं कि क्या हैं तुम कोई नहीं जो भी होएगा हम कोशिश वो करेंगे मेहनत करेंगे कोई नहीं स्टार्ट <clears throat> करेंगे तो मैं देखा मैं चलो सर कोई नहीं हो जाएगा सर एक बात और बताइए 2018 में या जिस टाइम पे आपने चैनल बनाया था उस टाइम पे इतना क्रेज नहीं था यूट्यूब का जी जी तो दिमाग में कहाँ से आया कि यूट्यूब पे चैनल बनाया जाए दिमाग में पता नहीं मुझे पहले से ही ना ये टेक्नोलॉजी में घुसने का बहुत ज़्यादा शौक था पहले से ही मैं कभी एक बार की बात हूँ आप मैं जो पढ़ता था ना अपने स्कूल में मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा मेरे पापा जो गवर्नमेंट टीचर हैं मैं पहले तो पापा जी के साथ ही पढ़ता था वहाँ पे स्कूल में उनके तो वहाँ पे कोई इतनी टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं होती थी फिर भी मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत ध्यान था मेरा पहले से जैसे कि मोटर होती है ना मोटर वगैरह उनको तोड़कर उनकी जेसीबी बनाना जो ट्रक बनाना ऐसी चीज़ें बहुत बनाता था बात मतलब थी बचपन में हाँ मतलब जो भी अपने गांव की बात हम तो देखो गांव से हैं हम जल्दी गांव वाली बात करेंगे हम पे तो सर मैं जैसे छोटा था ना तो मैं तो गांव में ही बहुत सारे लोग करते थे नहीं यार इसका दिमाग वो है इंजीनियर लाइन में है दुनिया भर की बातें करते थे और कुछ लोग डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं कुछ लोग मोटिवेट करने वाले भी होते हैं तो मैं मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं देता जो मेरे काम की बात है मैंने रख ली और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है ठीक है फिर मैं वो मैं गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वहाँ मेरे दोस्त मिले पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे दोस्त मिले इंजीनियर लोग इंजीनियर जो बनना चाह रहे थे मैं उनके साथ मैंने <clears throat> रह के पढ़ाई की तो फिर मैंने उनकी सोच देखी ना जो माइंड देखा फिर मेरा भी माइंड कंप्यूटर लाइन में तरफ घुसता चला गया मैं जो 2009 की बात है 2009 में मैंने एक लैपटॉप ले लिया था लैपटॉप से मैंने उस लैपटॉप दो हजार नौ में लैपटॉप ले लिया था जी 2009 में 2009 से मैंने इतना कुछ सीखा इतना कुछ सीखा है जो मुझे कोई भी आज तक टीचर या कोई मेरे जो माँ बाप हैं या टीचर हैं जो मेरे गुरु हैं वो भी सीखा है जो मैंने अपने खुद से सीखा है वो किस चीज के माध्यम से सीखा इंटरनेट के माध्यम से उस टाइम पे शायद उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि इंटरनेट होता क्या इंटरनेट क्या होता है मैं एक मेरा अठारह सौ रुपए का नेट स्वेटर लेकर आया था मैं वो नेट सुना होगा आपने नेट स्वेटर उस टाइम नेट स्वेटर नेट चलता था तो अठारह सौ रुपए का नेट स्वेटर खरीदा मैंने और उस टाइम पे चलता था ये टेलीनोर का सिम यूनिनोर टेलीनोर यूनिनोर ये टेलीनोर बाद में आया था उसको थ्री जी टू जी में यूज किया और तब मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो देखता था मैं तो वहाँ से थोड़ा आइडिया आया ये बताते कि इतना पैसा मिलता है दुनिया भर अच्छा, अभी जो आपने स्टार्ट करा है यूट्यूब चैनल तो इस पर कंटेंट क्या रहने वाला है किस तरीके की वीडियो आएंगी जी जी क्या पर्पज रहेगा वही बता दीजिए जो हमारा ग्रो टू स्टार चैनल रहेगा ये चैनल जो है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में फिर भी एक बार दोबारा बता दीजिए जी बता रहा हूँ इसमें एक तो कॉमेडी पर्पज़ की वीडियो डलेंगी और जो वीडियो के रिव्यू वीडियो होती हैं वो भी वीडियो डलेंगी हाँ। और जी इनका क्या बोलते हैं उसको नॉलेज पर्पज नॉलेज पर्पज ये कई सारे हम आपको लाएंगे अगली वीडियो में देख लेना अभी हम खाली इंट्रोडक्शन देना है इंट्रोडक्शन देने की पर्पज से वीडियो बना अच्छा, रहे हैं अच्छा वीडियो में कौन कौन दिखाई देगा कितने लोग रहेंगे क्या टीम है आपकी वीडियो में फिलहाल तो फिलहाल तो हमारे दिवांग सर हैं और ए, मैं एडिटिंग कौन करेगा एडिटिंग मैं खुद ही करूंगा और जी एडिटिंग अच्छा, में सोचना भी हमें ही है एडिटिंग भी हमें करनी है स्क्रिप्ट भी मुझे बनानी है और क्या बोलते हैं एडिटिंग भी हम ही करेंगे पर जो शूट करेंगे हमारे दिवांग सर शूट करेंगे अभी कम सब्सक्राइबर हैं तो व्यू भी कम आएंगे लेकिन हो सकता है हो सकता है अगर जो आप सभी भाई लोगों की कृपा रही साथ रहा अच्छा अच्छा क्या क्या कहना चाहोगे जो लोग हमें देख रहे हैं चाहे थोड़े लोग देख रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत आपका मैं आभारी रहूँगा और बने रहोगे हमारे साथ तो लाते रहेंगे एक से एक कंटेंट ठीक है नमस्कार दोस्तों ठीक है भाई और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों से भी करा दो यार दोस्तों से भी करा दो दोस्तों से भी करा दो यार दोस्त रिश्तेदार जितने भी ठोको ठोको ठोको अब अगली वीडियो में आएंगे